पूर्ण तुमच्या बापाच्या दारात आहे ना अशी रांग लागणार आहे दोन तीन वर्षात मुलगी द्या बा फक्त तोर तुम्ही घरात राहिल्या पाहिजे नाही तर रांग लागायच्या अंगणात ती माझ्याशिवाय कुणावर प्रेम करीत नाही असं चौघ जण म्हणतात तू पाचो आहे तू पागल बिगल आहे का काही ती माझी नाही ना कुणाचीच नाही ती गजना मेले रेल्वे खाली तू चौथ आहे ती ग भूत झाले तू खैस होतो का हलकट क्वालिटीचं नाही आणि तीन गोष्टी होत असल्या तर करावा एक माळ दोन बायको आणि तीन परमार्थ वाक्य जड जातील ऐकायला तुम्ही बोलू का मला पुन्हा ते आपल्याला कापूस उडून इंजेक्शन जमत नाही डायरेक्ट सुई तिकडे दंडात राहू नाही आत आपल्या आयुष्यातला सगळ्यात मोठा अपमानाचा दिवस का फोटोवाल्यानं आपल्याला हसायला सांगणं ज्या माणसाला फोटोवाला म्हणत स्माईल त्यानं फाशी घेणे जगण्यात मजा नाही महिला मंडळ सासू सासरे थोड्या दिवस सहन करा ते जाणार आहेत तुम्ही ज्या दिवसाची वाट पाहता तो दिवस उगणार आहे पण ते गेल्यावर तुमचा नंबर लागणार आहे हे अंडरलाईन करू पन्नास टक्के पोरींच्या संसाराचं वाठोळं तिच्या आईनं केलं इतकी खोड आहे आईला इतकी ती पण दिसते अशी फक्त पुरीचा फोन आला चालली थोबाडवाशी तुला काम नाही काय तिकडे कांद्यात गाबा का मर ना गेलो असतो मी लग्नाला त्याच्या पोरीच्या बरं का पण तो आपल्या पार्टीचा नाही तू नाही गेला तरी त्याच्या पोरीला पोर होणार तो काय मती अठ्ठेचाळीस त्या मनान तुला लय झाली त्या बापाला अठ्ठेचाळीस नव्हती आम्ही दोघं एकाच वर्गात होतो लय माठ्यात वा हो बाप तू मा पाहून पाहून पास झाला नाही तर बी ए आहे मग तिने एम ए झालेले मुलावर प्रेम करावं का नाही वर ट्रॅक्टर ड्रायव्हर चला ट्रॅक्टर वाळू भरायला गंगू तारुण्य तुझं बेफाम खडखड खड खड खड खड कुतली गंगू नदीत वाळू भरली कुठली कुतली गंगू मामाला मुलगी आहे तुझ्या किती आहे एक आणि तुला भाऊ एकटाच आहे का तू कल्याण तुझ्या मामाला नाही नाही का मामाचंच लगीन झालं नाही मामाच मोकळा आणि तुझ्या बापानं दिलेल्या कोणत्या वस्तू टिकल्या एवढं तरी सांग कपाट घरात घालताना मोडलं दिवाणचं तंगड निघेलच होत आणि सोपा शेट वाकडाच होता मी तिला फक्त एवढंच सांगितलं माया नावे पंचवीस रुपये पण माया चुलत्याच्या नावे दोन लाखी ती माया चुलत्या संगच गेली भाऊ मी मोकळा बसलो ना तुला काय सांगू आपली बायको आपल्या भावाबद्दल काही बोलली ना आपण बघतो म्हणायचं खरं आहे काय अभ्यास आहे तुझा हे आत्ता शिक द्या ना चाल माझ्या पाहू उद्या पाहू चहा ठेव तिला मार्केट नाही द्यायची ती गडपटायची ती काय एवढं शहाणा लोक इतके विंडोक झालेत इतको तांदूळ हातावर घेऊन फेकले काय आणि पुढीत घेऊन फेकले काय मग हातावर जर तांदूळ घ्यायचे तर पुढीत घालायचे का काय डोकं आहे का नाही महाराज तिच्या चिठ्ठ्यांवरून मी बारावीला तीन वेळा मराठी नापास झालो मराठ्याचा असून पाचशे रुपये नुसतं बिस्किटांचं बिल झालं लहान पोराला चिठ्ठ्या पोच करायचं घरच्याने तर फोन कावाय कट करून टाकला माझं दुखणं मला माहिती मला मी तिला फक्त एवढंच सांगितलं माया नावे पंचवीस रुपये पण माया चुलत्याच्या नावे दोन लाखी ती माया चुलत्या संगच गेली भाऊ घरी जावं वाटतं का मामाच्या मामा मामाच्या घरी असं काय आहे एखाद्याने गाडी घेतली ना हप्त्यावर घेतली असं एखाद्यानं लय उंडा घेतला पुरीत खोड असेल एखाद्यानं घेतलाच नाही लफडा असं अरे पण तू गपला घेतली ना नवरा कामावरून आल्यावर बायको म्हणते चहा ठेव का मग का दारू पाहिजे तिथे राजा नवरा उभा आहे दडदडी तर बाई म्हणती काय लागत आहे काय माणसं आहे महाराज आपली बायको आपल्याला विचारी ती चहा जेवण झाले पाणी देऊ का कितीला आहे तू हा बारावीला घड्याळाला काटे किती रे बारा परवडत आहे का भाकरी घालाय परवडत आहे आणि आई म्हणते आमचा पिंटू इतका हुशार आहे ना जिला सुन नाही तिथं लई टकळे फोडी ती माह्या डोळे देखत आणायची म्हणते माह्या डोळे देखत अण्णा अंग भया अंग तुला अजून सुनाचा झटकाच माहित नाही बाई